जरा तम ले लेते मम्मा दीवाना जाना और मो तम ले लेते आई तो पगला जाना जरा तम ले लेते मम्मा दीवाना जाना और मो तम ले लेते आई तो पगला जाना चेहरा तम ले लेते मम्मा दीवाना जाना और मो तम ले लेते आई तो पगला जाना मुरे तम كان انصر ابصري آه berpurna रे तम पांचो तीरे तम चूड़ी अमालो चुक सेंते पुटा तना मोनी बाया कनम स्वर्ग अप्सरी बाया कनम स्वर्ग अप्सरी बाया कनम स्वर्ग अप्सरी बाया कनम स्वर्ग अप्सरी बाया कनम स्वर्ग अप्सरी के हराजिया हमके गाय हिड़ी में आई बाई में आई कोनेया मन रे अमा जगा हुनी से ताई के हराजिया हमके गाय हिड़ी में आई बाई में आई कोनेया फेरे में दे हम गगरा गुगलाय हम किचीरी आई ओ मामे आई मन रे सिंदूरी ललो हम सरो lelo am am sorgo oksori Haelo lelo am am sorgo oksori Chehra tam lelte mon ma divana jana Mon mo tam lelte hai to pagla jana Chehra tam lelte यज्ञनं स्वर्ग अप्सरी आ यज्ञनं स्वर्ग अप्सरी यज्ञनं स्वर्ग अप्सरी आ यज्ञनं स्वर्ग अप्सरी यज्ञनं स्वर्ग